أنا نور حجازي في لقاء صار من مؤسسة وئام إنها أجت عندنا منيربا فحكت إنه الواحد لازم يعبر عن رأيه كان مثال شخصي مثلا انه الاكبر منا ممنوع احنا نرد له مثلا جواب هذا معروف احنا هيك تربينا فانه انه مش غلط يعني انا مثلا عمي قال لي اخرس ممكن انا باحترام اقول له ليش اخرس انا شو عملت غلط إيه مثلا ممكن ابوي يعني هو ابوي الرباني يقول لي لا انت ممنوع تعملي هيك ممنوع تطلعي في الليل طب ليش اعطيني الصح اعطيني الغلط انا مثال كشخصيا اي حدا بيحكي لي مستحيل اسكت يعني بقول ليش بتغلط علي ليش هذا غلط ليش فهمني انا من النوع اللي عن جد آه، كنت اه اضل ساكت لا واذا اكبر مني لازم انت آه، مش شرط كبير كبير على حالك الله كبير برضه يعني لازم انت تفهمني فهذا اشي آه، كمثال شخصي لي كملموس فصرت كثير اواجه حدا وانا عندي ثقتي بنفسي عاليه كثير جدا